Добрый день, уважаемые пользователи Турсоп. В сегодняшнем уроке мы поговорим о функции связывания продажи каждого товара с продавцом. Данный режим работы применяется в случае, если к каждому из отделов прикреплен один или несколько продавцов, и за каждую проданную единицу товара продавцу полагается доплата, после чего при оплате на кассе кассир сканирует вначале штрих-код соответствующего консультанта, а после этого штрих-код товара. Чтобы активировать данную функцию, переходим в пункт главного меню «Настройки. Список дополнительных функций». Данную функцию можно приобрести или активировать в пробном режиме на 30 дней, после чего напротив названия функции появится галочка в столбце «Активировано». Для настройки данной функции требуется войти в программу под учетной записью хозяина и перейти в пункт главного меню «Настройки», «Параметры», закладка «Параметры». Установите галочку напротив надписи «Связывать реализацию с продавцом», появится поле «Регистрация продавца» и с помощью выпадающего меню выберите пункт для каждого товара. Нажмите на кнопку «Записать». В нашем примере рассмотрим случай, когда два продавца заходят в программу под одной учетной записью. Для создания пользователя переходим в пункт меню настройки «Пользователи». Нажимаем кнопку «Добавить». Заполняем требуемые поля, выбираем центр учета, которому закрепляем пользователя и выбираем роль для данного пользователя. Далее нажимаем кнопку «Создать» и вводим пароль. Также создаем ярлык на рабочем столе с автоматическим или ручным вводом пароля для этого пользователя. В нашем примере выберем автоматический ввод пароля, для этого указываем пароль и выбираем папку «Рабочий стол». Для подтверждения создания пользователя нажимаем кнопку «Записать». Далее переходим в пункт меню настройки «Сотрудники». Выбираем центр учета и нажимаем кнопку «Добавить». Заполняем требуемые поля. Фамилию, имя, отчество продавца. В пункте «Категория» выбираем «Продавец». Регистрационное имя пользователя, созданное ранее. Место работы и кассу, за которой будет закреплен данный продавец. Нажимаем кнопку «Записать». После создания сотрудников программа сгенерирует штрих-код для каждого из продавцов. Этот штрих-код можно распечатать на принтере для последующего сканирования продавца перед продажей товара. Для этого нажимаем на кнопку «Печать бэджев для продавцов». После задания продавцов переходим во вкладку «Настройка доплат». Выбираем нужный вид товара, по товару которого будут начисляться доплаты продавцам. В нашем примере выберем вид товара «Мобильные телефоны» и нажимаем кнопку «Изменить». В параметрах вида товара в разделе «Расчет доплат за продажу товара» ставим галочку «Доплата установлена». После этого появятся поля для заполнения. Выбираем нужную единицу доплат, процентное соотношение или денежное соотношение. В нашем примере выберем процентное соотношение, которое равно 1%, то есть доплата реализованных товаров из этого вида составляет 1% от их стоимости. После внесения нужных изменений нажимаем кнопку «Записать». Теперь заходим в программу под пользователем при помощи ярлыка на рабочем столе, созданным ранее, и открываем форму реализации. Обратите внимание, что перед каждым добавлением товара в реализацию требуется сканирование бэджика продавца, а после сканируется штрих-код товара. Оплачиваем товар при помощи кнопки «Оплатить». Проводим несколько реализаций товаров, по которым считается доплаты, а также товары, по которым доплаты не предусмотрены. Чтобы просмотреть анализ работы продавцов по товарам за период, переходим в пункт «Главное меню» «Настройки. Сотрудники» и выбираем закладку «Анализ работы за период по товарам». Выбираем требуемый центр учета и период анализа. Также можно поставить галочку «Учитывать покупки VIP-клиентов». При выборе продавца в таблице ниже мы видим проданные товары данным продавцом. Обратите внимание, что доплаты продавцу считаются только за реализацию мобильных телефонов, а по товарам мониторы и телевизоры нет, так как эти товары не уходят в вид товара, по которому начисляется доплата. Также данные анализа можно распечатать на принтере или экспортировать в удобный для вас формат файла. На этом видеоурок окончен. Спасибо за внимание и до скорых встреч!